Përshëndetje njerëz, u kthim apet me një video tjetër. Let's go kina me vazhdu këtë herë me një video uh, reaction se kum pa që ju po pëlqejnë shumë videot reaction, e kum pa që kum ka më shumë klikime videoja e fundit. Pra këtë herë vazhdojna me apet me reaction. Këtë herë kena me vazhdu me me kongën që e ka qitë Meriton Ademi me Nesti D Për Nime e ka emnin konga kështu që vazhdojna Ama po jë melodia tu më pëlqy shumë Qysh ja ka fillue është shumë nice edhe vazhdojna edhe qajo që më dohet nashta me nal shumë shpesh puna e copyrightit për mos me marrë copyright Si pjesë kështu është shumë e ndërlidhe. Tash t'i kqyrim edhe pjesën kur del pjesa e Meriton Ademit, kështu që eja vazhdojna. Dita që ke pas që tjetër për nime Dy vetas më në mi do është e ki për nime Me mu as një hë Ok, edhe kështu është shumë pjesë e fortë, që që pjesa pej pjesës kështu, domethonë pjesa e videos, pej pjesa ku e mush gëmë, pjesa që kthehet, që kthehen këta Meriton Ademi, edhe qeky pjesëtori i tretë po Nes, Meriton Ademi, Nesti D, edhe qeky pjesëtori i tretë që nuk pe di kush është, Unë ty të kom dash, unë të kom dash për nime edhe pjesa domethonë kush e ka bo montimin e qësaj video e ka bo shumë fort se po më pëlqen shumë pjesa e transition se në qoftë se s'e dini njerëz për ata që s'e dini domethonë unë jam tu vazhdu ni kurs jam tash nivelin e fundit profesional të video editimit edhe d'arrit me i dallu qëse se kur e bojnë një pjesë shumë nice, interesant. Okej. Okay. Që po më pëlqejnë edhe ngjyrat e videos që i kan bu si të viteve ma herët, domethonë tetëdhetat, nandhetat që jon kon pjesa e kamera, o që jon bu me qesi pjesën e ngjyrave kom qënë, se pjesën e kualitetit normal që që e kanë xhiru shumë nice, po më pëlqen kështu si pjesë. Po duhet si pjesë për me nal shumë shpesh puna e copyrightit, po ça me bo. Kështu po duhet, s'kim ça me bo, se përndryshe ma bën copyright video, më bëhet copyright. Me mu as një herë Unë me t'kom dash për Edhe ja që ja nisi tash pjesa e Meriton Ademit, hajt ta ngojna Vazhdojmë Me mu as një herë Unë me t'kom dash për një me Ça kena pas m'ka mbet për mirë Nuk të akuzoj për ato vendim Je shumë fort njerëz Domethënë m'pëlqen shumë pjesa Ku po lidhet uh, Pjesa e këngës që e ka përzgjedh me lidh Meriton Ademi. Domethënë për kta ça s'e njeni Meriton Ademi u konë te Meriton Mjekiqi në vitin 2019, kur u konë bara që u bo i famshëm edhe Don Xhoni, edhe ky u bo i famshëm, domethënë, muj me thonë, që ka famë barabartë sa ai, me famë që e kanë marrë prej pjesës së emisionit Meriton Mjekiqit. Domethënë është shumë këngëtar i fortë. Domethënë pjesa, më pëlqen te kjo pjesa e ka një stil të veçantë kongës. Domethënë që e ka zonë diqysh më duket pak si rrymë, s'po di ka një timbër t'zonit pak ma t'trash, edhe është një, është Muj me thonë që është një ndër reperat për reperat që ka shpejtësi shumë, domethënë i bën tekset shumë të shpejta, është një ndër reperat muj me thonë ma të shpejt, ndër reperat ma të shpejt që e kem na, Domethënë mos gabofsha është edhe Lluni te pjesa që e bën pjesën e Eminemit, mos gabofsha s'e di Lluni m'doket ka bo, po edhe tash domethënë kjo me freestyle-in e vet që e ka bo te Meriton a Meriton Mjekiqi, Meriton Ademi e ka bo shumë fort, domethënë, nëse s'e keni ngu, ju kisha sugjeru me shku me ngu, që është shumë pjesë e fortë, domethënë veç e shkruni, e dini ma emnin e emisionit edhe që u konën në atë kohë edhe veç e lëshon e meriton Ademi edhe ja u qet menjëherë këtë pjesën e kongës këtë ja u qet është shumë inter është shumë shumë nice është Kështu që ju sugjeroj me shku me ngu se është i ka një do repture shumë të shpejta domethonë që është problem i bo kështu me arrit shumë shpejt qato Pjesa këtu e pjesa si orkestra që kanë bo, knej banaku, knej orkestra, domethonë, melodia tu më pëlqy, ritmi, flow-i, beat-a janë shumë nice, domethonë që, ja me thonë që ka bo, ka nxjerr një kongë shumë të fort, nice, meriton Ademi, domethonë, është një kongë shumë, për mendimin tem është nice, si muzikë. Kujt i vlen dhimbt e saj Përkushtohet çdo detaj Mirë e di s'e ka kollaj Po ty nuk meriton aj Që me ty nuk je me mu Ke gabu nuk kam puna Let po shumë ke më gatu Në dhëmë me në qëfëse Qysh vesh pak s'po t'vjen që na Në dhëmë në qëfëse O mja për për me jep një vlerësim për qit kong Vlerësimi jem për këtë kong është prej dhetve prej njishit deri në dhjetë është njëmbëdhjetë, o tu më pëlqy shumë, domethonë si kong, domethonë gjithçka që e përbën qit muzik, prej tu ja fillu prej tekstit, prej flowës, bitës, pjesës të spotit, melodia, ritmi, editimi i videos, domethonë këto qëto janë shumë mënyrë E ka djeg krejt njerëz me qëto sena. Ja ka nu, domethonë qit beatin, flakën, veç e ka marrë shkrepëzën edhe... Ishtë po e nëjë që... Po krej, e ka mytë bitën komplet. Kshtu domethonë i ka jep... Flak, krejt. Për me ty, se se ka vrejt, në në shpeti Ku, ku e kolli, a kojt i me lon Shumë, shumë, shumë, shumë, majmun Unë ta shpeti Po më pëlqen edhe pjesa qtu që e kanë lidhë domethonë si gotë që e kanë marrë me qitë me demek me mush me mush pijen mm. pjesa e qtij spotit o tu më pëlqy domethënë ekstrem shumë. Do si kong është shumë nice domethënë për me ngue kështu për dëshpërim. N'kerr ose vet ku ti ai do në do të njëjtë është domethënë është shumë kong e mirë për me ngue. Domethënë qit këngëtarin STD nuk pe njoh kështu. Veç ashtu si këngëtar po m'pëlqen ka domethënë si këngëtar ka ka shumë i mirë. Domethënë paska paska një zo nice, interesant domethënë. Interesant. Në qoftë se e njihni, domethënë, m'falni që s'pe njoh, se s'osht që i përcjelli këtë pjesën e estradës, domethënë, këto nuk i përcjelli, as nuk i shikoj fort, domethënë, veç, veç, domethënë, këta këngëtarë që i njoh, domethënë, që i ngojnë ma shumë prej të rive, s'osht që i ngoj fort, veç, dhe atë minët në ashtu ashtu, veç, Meriton Ademi që muj me ngu kështu, Po edhe Meriton Ademi nuk është që i ri se ka knu më herët domethënë veç që tash u kthy në treg fuqishëm se ka knu qysh moti domethënë pej këngëtarëve që më pëlqejnë domethënë është Ghetto Geasy, Majku, domethënë krejt këta përgjithësi mos t'i hi me emna, po domethënë krejt uh, old school që janë, domethënë uh, kongtarë të vjetër që janë në hip-hop moti, Këta të rijt asnjë s'i ngoj hiç, absolut, se s'di s'më duken, domethënë, fort. S'di për mendimin tem nuk më pëlqejnë. Megjithëse janë talenta boll, apo dhe janë talenta sa dush, këta të rijt, se përdojnë po ka shumë talenta, po s'di, për mendimin tem nuk është që më pëlqejnë, dhe ma shumë më pëlqejnë këngëtarët e vjetër. Hip-hop, Kështu të vazhdue, domethënë pjesën e melodisë, domethënë veç si ritëm që të e bu. Oshë një tjetër në këtë mes, dy vetas më në mito, është të ki për një me, me mu as një herë. Unë, unë në ty të këmë do, të këmë në... Ok, pra u kry konga, njerëz kaq ke video për sot, mos harroni me bo like, subscribe, share videon edhe shihemi n'video tjera.